E aí galera, mais uma vez eu venho na sua tela Vim mostrar pra vocês um pouco da minha agrofloresta Agrofloresta urbana Aí ó Mamão Abacate Fruta do conde Aqui já virou uma floresta Açaí Açaí Açaí Maracujá, lagarta comeu de novo Aqui tem mais açaí, plantei mão ali, louro, seriguela, Jabuticabeira. néspera, caqui, uma muda de abacateiro, mais açaí, pitangueira. Aqui tenho maracujá, batata doce, terramicina, abacaxi, amora, aipim, mais um abacateiro, louro, bananeira, limoeiro, coqueiro, goiabeira, opa, uma goiaba aqui. acerola, mais maracujá, batata doce, alho, mangueira, muda de mangueira, açaí, cacau, abacateiro lotado de abacate, acerola e o green. Valeu!